no que estava pensando, deixar a criança para trás. E agora a maldição vem para cegar. A culpa e a tristeza vão cansar para sempre. O penhasco vejo ao fim do rio. É vingança que eu busco, ou alguém pra me vingar. Do meu próprio paradoxo me libertar. Talvez deva encontrar antes que tentem me viver no presente com a dádiva dos meus erros, mas o futuro atrai como um ninho de cobras. Seus olhos e o seu sorriso é tudo que me lembro. Memórias embaçadas me confundem. Justificar só me mata, mas matar não justifica. O que aconteceu me aterroriza. Não sai da minha mente, o pensamento sempre cresce. Eu sinto muito